Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les vengo a enseñar en un pequeño video tutorial cómo instalar el sistema operativo Windows 7. De antemano, esta será una instalación limpia. Esto quiere decir que lo instalaremos en un disco duro que esté vacío o le daremos formato. Primero que todo, colocaremos nuestro CD en la disquetera. Luego le iniciamos nuestro PC y lo arrancamos desde el CD. Ya cuando inicie, nos saldrá la siguiente ventana, en la que escogeremos nuestro idioma y el método de entrada del teclado. Clicamos en siguiente. Nos saldrá la siguiente ventana donde escogeremos la opción a desear. En este caso, solamente nos centraremos en la opción instalar ahora. No nos meteremos con las otras opciones como por ejemplo reparar el equipo que nos abrirá un menú con diferentes herramientas en las cuales nos son de mucha utilidad al momento de que nuestro equipo presente algún error de inicio. al clicar en la opción instalar ahora, nos sale la ventana donde nos muestran los términos de, licencia del sistema operativo. Pues la instalación va a ser algo muy muy simple, ya que solamente tenemos que ir siguiendo los pasos que nos muestran ahí, como por ejemplo, aceptamos los términos y pues le damos siguiente. En esta interfaz vamos a ver dos opciones a la hora de instalar Windows 7. En esta ocasión nos muestra la opción de actualización donde podríamos instalar el sistema operativo en un disco duro que ya tenga otro sistema operativo, ya bien sea Windows XP o Windows Vista. En el caso de Windows 7, pues nosotros como vamos a instalar el sistema operativo en un disco duro vacío o le daremos formato, pues deberemos escoger la opción personalizada. En la siguiente ventana, pues lo que vemos es un asistente que nos pregunta dónde deseamos instalar Windows. En este caso, seleccionamos nuestro disco duro vacío, como podemos verlo, tiene un tamaño total de 25 GB. Clicamos eh, donde dice opciones de unidad, luego se nos mostrarán más opciones. Escogeremos la que dice nuevo para así realizar la partición donde instalaremos nuestro sistema operativo. Si bien también podríamos darle la opción formatear, pero como vemos está deshabilitada ya que nuestro código duro aún no tiene formato, no tiene ningún sistema operativo instalado. Luego de que ya carga, pues nos habilita la opción de formatear y eliminar pues ya le hemos dado formato al disco duro y lo podríamos formatear y eliminar de acuerdo a lo que decíamos le damos en siguiente luego aquí en la siguiente ventana esperamos a que se copien los archivos de Windows y se instalen las características como podemos ver ahí se encuentra el progreso de la instalación. Esperemos un momento hasta que se termine de completar. Cuando ya está finalizando la instalación, deben salir todas las operaciones chuleadas como podemos observar en la ventana. Cuando finalice de instalarse la característica, nos sale el programa de instalación está instalando. Luego nos dice que el equipo debe iniciarse para continuar con la instalación. esperamos un momento ahora que inicia nos pide que ingresemos un nombre de usuario colocaremos la facultad de diseño e ingeniería TENAR. le damos siguiente acá nos pide que coloquemos una clave para nuestro usuario escribiremos en vicio TENAR le damos siguiente acá nos dice unas recomendaciones para mejorar la experiencia de Windows usaremos la configuración recomendada la siguiente ventana nos muestra la configuración de la fecha y hora verificamos que esté correcta y procederemos al siguiente luego nos pide ubicación actual del equipo que está en la configuración de la red. Acá escogeremos red doméstica. Esperemos a que se conecte. Luego ya que hace el proceso nos muestra que están terminando de finalizar algunos detalles de configuración. Luego el equipo está iniciando, ya nos muestra el escritorio donde pues verificamos que está instalado correctamente, podemos observar el menú inicio. Y ya con esto hemos finalizado nuestra instalación del sistema operativo Windows 7. Gracias por ver nuestro video tutorial.